Dečki, A pa već sam ja pitao. Slušaj, dečki sa RTL televizije, ja sam rekao da je najbolji kuhar, kaže, bil mi mogli snimiti njega malo i ono tamo. Reku, ne ljutiš čovjek, ne ljutiš. Hajde tamo koji sad Hajde sad samo malo. Hajde, to će biti prilog jedan onome in magazinu, ono, znaš što je? RTL nije Hrvatska. RTL nije HTV. Hajde sad s njegov tam, sad malo snim. Ovo. E pa gdje je to? Nije to ni blizu još gotovo. Ma kako? To se tek priprema, a šta će ići u to? E, ne znam ja šta će. teletina neka, nešto. Jagnjetina kakva je ispod peke. i jagnjetina. Ali su vas pohvalili kao najbolje kuhara na Uni. Pa pusti kraj. Znači da se zafrkavaju malo više. Ja ovdje je 10 stupnjeva hladnije nego gore.